करो रिहा करो रिहा करो मुकदमे वापस लो वापस लो वापस लो शाहनवाज आलम को रिहा करो रिहा करो रिहा करो शाहनवाज आलम को रिहा करो रिहा करो रिहा करो शाहनवाज आलम को रिहा करो गर्दी नहीं चलेगी नहीं शाहनवाज आलम को रिहा करो गर्दी नहीं चलेगी नहीं पुलिस के दब पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं नरेंद्र मोदी हाय हाय गुंडागर्दी शाहनवाज आलम को रिहा करो गुंडागर्दी शाहनवाज आलम को रिहा करो गुंडागर्दी शाहनवाज आलम को रिहा करो अध्यक्ष श्री शहनवाज आलम जी को 29 जून की रात रसमय अंदाज से में फर्जी मुकदमे के तहत गिरफ्तार कर लिया गया जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है संविधान हमें विरोध करने और जनहित की एक आवाज उठाने का अधिकार देता है इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग काम करता है कि हमारी आवाज को इस तरह से न दबाया जाए तथा अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष श्री शहनवाज आलम को रिहाई सुनिश्चित की जाए धन्यवाद जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद